this is Priya's pleasures and kitchen आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू बनाने वाली हूँ उसका नाम है सेलो ग्रिप पेन मैंने ये फ्लिपकार्ट से खरीदा ये इसी बॉक्स में आया था पैकिंग अच्छा है और इस तरह का जो बॉक्स है इसमें ट्वेंटी फाइव पीसेस पेन आप लोगों को मिल जाएगा सेलो कंपनी का Cello grip pen ball pens twenty five pens और ये पेन लिखने में भी बहुत ही अच्छा है अब लोग देख ही सकते हैं कितना स्मूथ इसका जो पेन है इसका बहुत ही स्मूथ से काम करता है बहुत ही अच्छा है ये पेन मैंने एक तो यूज़ ही किया है बहुत अच्छा है अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक जो है मैं दे दूँगी वहाँ से आप लोग लिंक को प्रेस करके फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं thank you for watching my videos अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना thanks for watching my videos